Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. Наша компания производит 11 видов подсумков для магазинов от автомата Калашникова. Сегодня мы расскажем вам про каждый из них, чтобы вы могли выбрать именно тот подсумок, который вам нужен. Начнем со стандартного подсумка для двух магазинов. У него, как и у других подсумков крепления, 2 на 3 молля. Он также, как и все остальные модели, подходит для магазинов под 30 патронов калибра и 7,62 и 5,45, для чего увеличена и мягкая, и жесткая часть липучки. А внутри нашита 50 миллиметровая разделительная стропа. Это изделие является самым бюджетным из всех подсумков для двух магазинов. Следующий подсумок у нас на обзоре – это подсумок для двух магазинов с клапаном на липучке. Внутри нашита жесткая скошенная перегородка, не мешающая извлечению магазинов. Также на передней и на обеих боковых частях изделия присутствуют петли Молли для размещения дополнительного снаряжения. При необходимости клапан может быть зафиксирован на липучку на задней стенке подсумка. Также имеется версия для трех магазинов. Их отличие в том, что на подсумке для трех магазинов отсутствуют дополнительные молли и перегородка выполнена в виде жесткой разделительной 50 мм стропы. Перейдем к подрезиненным подсумкам. Выпускаются они в двух видах, для двух магазинов и спаренные для четырех. Принципиальной разницы между ними нет, поэтому рассмотрим их на примере подсумка для двух магазинов. Подсумки оборудованы 50 миллиметровой резинкой, не позволяющей последнему магазину излишне болтаться. За счет плоского дна магазины садятся в подсумок на разной высоте. Клапан у данной модели регулируется по высоте и при необходимости он может быть полностью убран. Также имеется регулируемая версия, где вы можете самостоятельно выбрать степень натяжения резинки. Далее следуют подсумки для двух магазинов с жесткой перегородкой. Они выпускаются в трех видах. С полностью закрытым клапаном, закрывающимся на бесшумную пряжку. С открытым клапаном с такой же пряжкой. И с клапаном на липучке. У подсумков на бесшумной пряжке клапан регулируется по длине. Внутри есть жесткая перегородка, идущая сверху до самого низа. Все три подсумка оборудованы регулируемой резинкой-утяжкой. И последние у нас на обзоре это подсумки для быстрой перезарядки. Они выпускаются в двух видах, с жесткой передней стенкой и с мягкой. Подсумок с жесткой стенкой оборудован резиновой утяжкой, которая обхватывает подсумок с боков и фиксирует магазин сверху. У мягкого же подсумка резинка идет только сверху. По обоих подсумков на передней части нашиты петли Молли для размещения дополнительного снаряжения, например пистолетных подсумков, гранатных или еще одного подсумка для быстрой перезарядки. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.